pretend that you're the good, the good game, and se तू आवे मेरी हर दी लिखी संदू हथ मेरा छोड़ के तू हर जोड़ी